Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас не первый раз? Первый. Ну и замечательно. первый раз, знаете, куда ехать, да? Да, да, да. Ага, замечательно. Э, вообще-то считается одна сисьма, но мы все равно ее делим на две после реки, то есть за рекой и до реки. В, этом, в этой малосизме 14 деревень, да, там 17 деревень, 31 деревня. На территории Сиземской земли 31 деревня, 233 жителя постоянных. Для сравнения с 1977 году было 102 коровы и плюс крупнорогатый скот. А ты коров на всю жизнь? На всю жизнь, ну, да. Вот представьте, да? Да, все разваливается. Но, тем не менее, вот как бы живем, все, мы вот живем, и здравствуем, и радуемся своей земле, гостей принимаем всегда. Недалеко от деревни Соломатка, куда мы сейчас с вами направляемся, в часовню, Э, есть деревня Кузьминская. И в деревне Кузьминская э, живет семья Губелек до сих пор. Ну и так она и жила туда, дальше, если назад отсчет вести. Так вот, паренек был неходячий. 18 лет ему исполнилось, все не ходит парень. Ну, родители смирились, а ему приснился сон. Это было где-то в конце апреля примерно. Ему приснился сон, что вот э, явился ангелок и говорит, пусть тебя мужики отнесут на берег депрессизма и копай ямка появится, будешь водичкой, ну, водичка там, водичкой поливать, получишь исцеление. Парень рассказал родителям, а родители-то серьезно не восприняли никак. Потом ему и второй, третий, четвертый, пятый подряд все сны объяснятся. На, э, потом родители задумались, что может что-то и правда, мало ли, давайте хоть отнесем его. Ну вот, отнесли его на берег реки сильные мужики, выкопал ямку, а он и говорит, вот если а выкопай ямку, да вот водичка появится, получу исцеление. До Соловецкого монастыря да, иду пешком. Ну, обед Господу Богу дал, собственно говоря. И вот он э, стал обливаться водой, а потом говорит, все, не могу больше. Ноги только не мели, больше не буду обливаться. Уже Мужики переглянулись. Как вот у тебя ноги да. Да. Поставили его, а он и не упал. Обратно он вернулся своим ходом. А было это 6 мая в Егорьев день день святого великомученика преподобного э, Георгия Победоносца. Поэтому э, источник был назван вот в честь его. Часовенки мы сейчас подъехали с вами уже вот сюда. Еще за Богородицкой церковью, то есть Пресвятой Богородицы, Святая Рябинка, туда тоже можно подойти. вперед ходить. скажешь. Не скажешь. Это во-первых. Во-вторых, вот я сейчас. надо обливаться, которая затем выйдет. У меня еще две заболела от этого. Ягода, малина. И зимой. Ну, да. Ну, это у нас заслуженный строитель нет? Да. Давайте. Так. Дает, дай, да все. Ой, да по ты ти смаєшся сьой? От дай говорю. Ну, так бери, не даром, бери охота, да. Это сват, отец ему говорит. Ну, взял. Ну, пришел э, Ванька Тамарью привел домой, да говорит, пойдем сено убирать. Ну, стали сенчета убирать. А сенчета убирают, а так оно падает, ведь все равно. А рядом корова. А корова-то нет-нет, да сенчета и схватит, нет-нет, да и схватит. пойдет, да, купить коровушку, типа? то если он ведь синчет опять это возьмет, а он ее ведь корова, <clears throat> сено не ешь, ты так получишь у меня. <clears throat> Амаля, ты дума. Ха, не знаю, что такое есть то. Ну так дома у мамы когда сено убираем, да корова все время сено берет, да чего я говорю, даром ведь это, что такого-то? А тут, только ка если ничего еще не ешь. Ну что, мы, чего делать-то? Сено-то убрали, а Панька-то взял, да корову-то и зарезал. Ой не слушалась, не слушалась от меня, не слушалась это так вот, как так вот и все. Мария то все думает, так умалкивает, да дело выводы. Поехали. Ну давай, что, мясо там много, да поехали, кисти с мясо-то повезем. Ну повезли. На катушке больше наложить на лошади, да поехали. А лошадь-то, э, так, э, как, побыстрее ехать, а лошади-то, а у нее лошадь, э, не торопись он говорит, я кому ну, сказал не торопить? Ну, остановил, лошадь выпряг, взял топор, зарубил. А. а не слушалась сетка, не слушалась сетка меня. Вот тебе, да? Маньки, матушки родные, ну-ка ты. Приехали тут их тёши. Пошли, значит, они... Давайте, здесь говорит, поглядим, как э, которая девка мужика лучше слушает, старшей. Анка, а ну-ка иди, обними-ка меня за столом. Анка выходит. Вот еще чего, тут только при людях а буду я тебя обнимать. Что чего не выдумал? И ушла. Второй зять. Аннушка, тоже вторая была. Иди-ка меня почелуй. И что чего, При принародно целовать тебя, дурак какой-то, и ушла а этот бегает, Марья то пришла, маткину э, плюшевую жакетку одела, да, тут тудотку все бегает, это э, обряжается, да, помогает, котине, да все. А Ванька и говорит, Марья, а ну-ка сними шубу маткину с плеч, да, в огонь, в печь, да, в огонь, да, в печь. Ванька, то скорее, то пуговички, то расстегивает, то робится, то шубу-то сняла, да, и в печку кинула в огонь. Матка-то заругалася. А, Маня, а что ты мою последнюю-то, ту журку-то, печь-то кинула? А она и говорит, мама, мне муж велел. Мама, не ругайся, мне муж велел. А все спрашивают, Ванька, ты как э, ты так жену-то свою приучил, что я кушать это тебя? Роза, а он говорит, зарубил. <coughs> а он и говорит, и бить не бил, и ругать не ругал. Вот как выучил-то. Так вот и сказочка называется «Как муж жену выучил». Еще я вам вообще не все рассказала. Но я сейчас с вами прощаюсь. Хочу, чтобы вы приезжали еще к нам. Вот. Э, в музее крестьянского быта очень интересно побывать. Вроде все то, чего вы видали. И деревня-то, и, как говорят, это комод, да? Ну, некоторые это буфет. Я говорю, да это комод у нас называется. Комод. Комод, Как да. это комод? Комод это когда вот половина видишь, из буфета. Вот это комод. А я говорю, а это когда половина, у нас называется полукомод. И вот так много таких интересных, где вот общаешься с людьми, все разное. А потом мы том говорим. У нас вот в этой стороне был зачула, кухня. Я родилась в деревне, которая вот не, в, ну, не в Сильме, вот тут рядом, у нас был запостав. А вот в том краю, в наших деревнях, был просто чулан. Просто чулан. И когда я приехала, поступила в институт в 80-м году, я, мне стыдно было назвать слово кухня. Я думала, это я как, ну, вообще... Я при, приехала в Череповец, так говорю, и пошла за чулан. За чулан? Да, девки хохочут, где-то у нас еще кухня.